Sim, foi uma corrida que se desenrolou em ritmos rápidos e eu tentei me manter na, na frente da corrida para, para tentar chegar a uma final. Era, era o meu principal objetivo, visto que era muito difícil. Uh, a experiência foi boa, no entanto caí, caí para o 11 lugar, se não me engano, com 3,40. A época passada foi curta, tive apenas 4, 5 meses para treinar para, e mesmo assim consegui ir ao Europeu de 23 Este ano fiz uma aposta maior, fui para Forro Romeu, para altitude, e, e consegui estar aqui também presente, uma primeira vez no campeonato sénior. É, é muito gratificante e, e, espero para o ano conseguir trabalhar melhor para, para quem sabe, lutar pelos 5 lugares, 5, 10 lugares no, no, Campeonato da Europa de Sub-23, que ainda tenho a oportunidade de ir para o ano. As corridas são mais agressivas no estrangeiro, todos querem ganhar posição, todos querem chegar um pouco mais à frente e há sempre cotoveladas e e em questões. É, é muito difícil, é, é preciso saber estar no sítio certo para não cair a meio da prova e, e tive o caso do ano passado no, no Europeu de, de Sub-23 em que o principal candidato que era o Ingebrigtsen caiu à minha frente, por exemplo. Uh, são coisas que acontecem e aqui é preciso ter muito cuidado. É sempre outra experiência do correr em Portugal. Ah, a competitividade é muito mais alta. Todos os atletas já estão na casa dos 3, 30 e, e poucos baixos. E eu, sendo o atleta que está fiz 3.38 e, e foi uma prova que, estava com condições perfeitas, ritmos rápidos. Não foi uma prova tática, como é o caso dos campeonatos. Uh, e é preciso chegar aqui com, com, outra, com outra mentalidade e, e força.